ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ J N man YouTube channel ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದೇನೆಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿರುವ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲನ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೊದಲು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಮೊದಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಎರಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಡಿಸಪೇರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ you turned disappearing messages all new messages will disappear from this chat seven days after their sent tap to change ನೋಡಿ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಸೇಜಸ್ ಈ ಎರಡು ಮೆಸೇಜಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಜೈನ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ